dia! Está começando mais um Bem Nutridos na nossa TV, na sua telinha. E no programa de hoje, iremos contar com a presença de duas estudantes de nutrição, a Beatriz e a Renata, e também com a presença da representante da Anvisa, a Bruna Ribeiro, que vai falar um pouco mais já profundo sobre o nosso tema. No programa de hoje, nós iremos falar um pouco mais sobre o amendoim. Se tiver alguma dúvida, mande pra cá usem a hashtag Bem Nutridos, que nós iremos responder todas as dúvidas que você, telespectador, tenha referente ao tema. Então, vocês já mandaram a pergunta pra gente. Pergunta na tela. Então, a primeira pergunta é da Socorro Jesus, de Piedade, Rio de Janeiro. E ela perguntou, sou vegana há anos e recentemente tive uma intoxicação alimentar. O médico suspeitou de ter sido causado por salmonela depois que eu disse que havia comido amendoim. Sei que a salmonela está presente em ovos, mas já que não como esse alimento, não entendi essa associação. Vamos deixar que as nossas estudantes de nutrição respondam essa pergunta. Gente, que conexão! Agora mesmo, em fevereiro de 2018, saiu um estudo que falava exatamente sobre isso. É interessante, né? bom programa ao vivo é isso, né? <laughs> Então, muita gente acha que alimentos secos, como amendoim, são livres de micro-organismos, principalmente a salmonela só que assim, isso não é certo por total. Porque realmente, eles têm uma dificuldade maior em sobreviver em comida seca. Só que o que muita gente não sabe é que a falta de umidade acaba ativando o mecanismo de defesa desses micro-organismos e eles conseguem sobreviver, entendeu? Uhum. Por isso que, segundo o que a gente leu aqui agora, o que pode ter acontecido é que, assim, mesmo pequenos números de bactérias conseguiram permanecer nesse alimento seco e causaram um dano, um problema que normalmente causariam se tivessem quantidades maiores, entendeu? Fora que, Amanda, no caso do amendoim, até a própria gordura desse alimento consegue proteger o microorganismo contra a acidez do estômago e tudo mais. Nossa, que interessante. Nós recebemos uma pergunta que tá aqui na tela. Pergunta feita pelo Jacinto Leite, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ele mandou aqui pra gente agradecendo, né? é, vocês estão esclarecendo muitas dúvidas, mas ele gostaria de saber como ocorre a contaminação. Como ocorre a contaminação, Beatriz? Boa pergunta, inclusive muito interessante. A questão é assim, o amendoim ele pode ser contaminado em diversos pontos da cadeia de produção. Então pode ser desde o cultivo no solo, é, passando pelo contato com equipamentos na própria indústria, ou até mesmo durante o manuseio dos vendedores, né, que chegando em nós, que somos os consumidores final do alimento. E ainda tem gente que acha que nutrição é só no prato, né? Mas na verdade vai muito além disso. Verdade, minha nata. Inclusive a próxima pergunta, até eu tenho curiosidade. É quem nos mandou essa pergunta foi a Mariana dos Prazeres, e é verdade que o amendoim causa câncer? Então, o problema está justamente quando há má administração dos serviços de pré-preparo e armazenamento desse alimento. O amendoim em si não tem a probabilidade de gerar câncer. Sendo consumido adequadamente, ele consegue até ter benefícios para a saúde, como, por exemplo, reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom no nosso organismo. O problema é que existem fungos que se desenvolvem no amendoim que são chamadas de aflatoxina, e essas aflatoxinas estão relacionadas ao desenvolvimento de câncer. Mas o amendoim só apresenta quantidade significante dessa aflatoxina quando há pouco cuidado, ou seja, uma má administração dos processos de pré-preparo e armazenamento desse alimento. Mas que tipos de serviços são esses que devem ter uma melhor administração? Então, principalmente as etapas de colheita, secagem e armazenamento. Essas etapas são etapas que sofrem influência da umidade e da mudança de temperatura, facilitando assim o desenvolvimento de micro-organismos, como o desenvolvimento desse fungo que produz a toxina cancerígena que é a aflatoxina. Por isso, é de extrema importância possuir um controle de qualidade dessas etapas, para que possa chegar à população um alimento com condições adequadas para ser consumido da melhor forma, Inclusive, Amanda, existem leis que dispõem sobre os requisitos sobre o amendoim. Sim, é verdade, pessoal. Inclusive, trouxemos ao nosso programa um representante da Anvisa para falar um pouco mais sobre o assunto e esclarecer as dúvidas que todos nós temos. Nós né? todos nós temos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Isso mesmo, existe uma resolução da Anvisa, número 172, que dispõe as boas práticas de fabricação, inclusive para estabelecimentos industrializados do amendoim. Essa resolução tem como objetivo reduzir os riscos de contaminação, sendo admitido um limite máximo tolerado de 20 microgramas de aflatoxina por quilo. E por isso, todos os lotes de amendoim devem ser submetidos a análises de aflatoxina, o que garante a qualidade do produto. E como bem comentou a Beatriz, existe um limite tolerável de umidade que o amendoim pode ser exposto, que é de 8%, garantindo assim a segurança alimentar. Então, o que pode ser feito para evitar essa afrotoxina? Bastante interessante isso. Né? Bom, é preciso que a cadeia produtiva se atente à unidade pós-colheita, não deixando que haja empilhamento próximo a paredes, chão, telhados, que possam estar furados e permitam a formação de goteiras durante as chuvas e que sejam utilizados, por exemplo, secadores artificiais que preservem a qualidade desse grão. Nossa, que interessante! Vamos a mais uma pergunta? Então, a pergunta foi feita pelo Jorge Matheus de Goiânia e ele diz que trabalha em uma loja que vende amendoins e produtos derivados e diz que há cerca de dois meses apreenderam alguns de seus produtos para análise. Ele gostaria de saber o porquê. Você pode me explicar? Claro! Pois bem, o amendoim precisa passar por análises que irão avaliar como foram os processamentos de armazenamento e contaminação, independente da cadeia de produção. Isso porque é necessário garantir a qualidade do produto ao vender, pois não se pode vender produtos fraudados. Por isso, o vendedor ele pode se responsabilizar por todas as implicações que podem ocorrer. A legislação diz que o controle higiênico sanitário deve ser preventivo, analisando se há mais de 5% de grão amofado e danificado. O grão deve ser seco, limpo, desenvolvido e também deve, ser uma, deve ter uma rotulagem a ser cumprida. Justamente porque, como ele vai ser consumido, tem que ter um mínimo de informações para serem justificadas nesse produto. E como eu havia dito, a forma de processamento do produto também influencia na possível deteriorização do produto. E quando o material do vendedor foi apreendido, foi para verificar se o produto dele estava conforme essas e outras ordens legisladas. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, obrigada, da né? estudante de nutrição, a Beatriz e a Renata, e a representante da Anvisa, a Bruna. Muito Foi obrigada, ótimo, gente, obrigada. por ah, esclarecer as dúvidas né, do pessoal de casa. Eu gostaria de agradecer a todos vocês de casa que passaram essa manhã com a gente. Espero que tenham aprendido, é, esclarecido todas as suas dúvidas. Muito E é isso, gente. Beijos, se cuida.